na kotya poudre koto oyo mm. bon ere nga na kotuta nde kobimisa lisasi makasi eleli poudre oyo donc ndenge toyokaka lisasi elaka pa donc poudre oyo nde motu ejua ah, carole ah, ah. poudre oyo nde epesaka moto yango nde epesaka moto nde epesaka moto epesi mm. sujire oyo moto makasi nde ezwi nyama nyama asali nini akufi c'est vrai mm. ah bon ça va sala totala ndenge okotisa sudire yango sikoyo sudire yango kokata yango okokata yango na moyen nini Nazo kata yango na mbeli na bitumba bitumba bitumba bitumba nde na kotisi. Eh, donc eh, poudre oyo ekokota liboso ah. Après nde ozwi ba nini ya ya ya ya ikirei otie na kati eh, nazwi nani ndako ya ikirei mm. na chikotoi mm. nde na tuti ah. Oyo nde tobengisaka nani eh, eh, eh, tobengisaka eh, frot, frottoir ah, frottoir mm. Eh? Mm. ok ça va tozo tozo mona e, mm. ndenge boye nazokotisa poudre ozokotisa poudre na kati mm. eh, bomonisa ba batelespectateur ndenge okotuta poudre yango na kati mm. tomonaka vraiment bon sikawa mm. Nazo tuta boye ekota makasi. Mmh. Bon, nazunda kwa ikirei. Uh -huh. Oye, papa fils. Papa. Eh, nangi na profiter na tuna na village na biso awa. Eh, musala penza oyo eza focaliser pa ya bato, musala principal oyo bato basalaka penza na village awa eza musala nini? Awa tosalaka mosala ya bilanga, awa tobimisaka masango, mbika, loso bo tosalaka lisusu peshe. Toza na hmm. mitinda mosusu oyo babengaka shankitu, ekanga kaka tokunda yango moko. Tokunda nde eza nini? Mbisi. Ah. Eh. Mbisa munene. Te to mike mike mike mike to kunda. Mbeji. Eh. eh. Ah. Hmm. Donc eh, chasse mpe ezalaka moko. Chasse nde mosala na nga depuis mbotama oyo Nzambe akelaki ngai. nde mosala don oyo apesaki ngai ya chasse, ya chasse. Seke... yango ayei kopesa ngai lisusu makanisi ya kosala fabrication lisasi. Ah, sikoyo ma mayele oyo eh? Mm. mayele oyo eutaki wapi? eza kaka yo moko ofandi boye obandi kosala to eza na moto moko alakisaki yo? moto mosusu nde alakisaki ngai. Ah, eh? mm. Okay. Mm. olie ozoluka lisasi mm. soki ozangi lisasi sala fabrication sikoyo na journée mm. na journée okoki kofabrike combien de cartouche na ndenge ozosala boye awa nasali 5 soki nafandi depuis ntongo nakosala 7 8 8 cartouche mm. Uh-huh. Mm. bozwa koni botya moto bolamba nazokende kozwa koni yango alitya moto nele batolisha koke